термоси без дахів, традиційних кутів і жодної цеглини обживають на Херсонщині. Власники таких споруд називають себе новаторами економного житла. Одне таке коштує 6 тисяч доларів. Диво технології у дії вивчала Анжела Слободян. На перший погляд, купольний будинок здається невеликим. Втім, це лише ілюзорний обман. Заходимо всередину. Будинок такої форми Ілля збудував навмисно. У ньому тепло, затишно, зручно і насамперед економно. Коли шукав власне житло, зібраних грошей не вистачило навіть на найменшу квартиру. Впечатлила е, стоїмость цього дому е, дома э, была в два раза дешевле, чем купить однокомнатную квартиру. В цьому будинку вистачає місця на всю родину. Влітку прохолодно, взимку тепло. Будинок термос тримає температуру, обігрів лише від каміну, який опалюється дровами. В доме нет ни одной батареи. При небольшом количестве дров здесь температура никогда не опускается ниже 24 градусов. Это полистирол, он достаточно прочный, легкий и теплый. Досвід товариша прийняв і Юрій. Йому знадобився лише один день, аби у його родини з'явився дах над головою. 8 метрів у діаметрі, 4 завишки. Таку конструкцію Юркові встановили за 20 годин. Попри значну економію, матеріал, з якого зроблений будинок, стійкий до вогню. Тож пожеж боятися не слід. Хотелось чего-то необычного, а, ну и определенные плюсы я тоже в этом нашел для себя. Он будет возвращать а, часть денег. То, что будет происходить экономия ну, как бы на обогреве или кондиционировании. У кожного з родини власна кімната. Щоправда, певний час звикали до нестандартної форми нового житла. Сначала было необычно жить. Просто ожидали, что будет квадратный дом, а увидели круглый дом. Многих приходилось заводить внутрь для того, чтобы убедить, что это дом, а не синагога или, я не знаю, там как- какая-то там мечеть. Бюджетний експрес-конструктор можна поставити самотужки. А якщо вам забракне місця, можна розростися і вгору, і в ширину. Юрій обжився і вже планує розширення. З Херсона Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиція, канал Україна.